p ASAP kutoka nchini Marekani siku ya jana kuamkia leo, leo asubuhi inamaanisha, kulikuwa na onyesho la mavazi ambalo linaitwa Met Gala, na rapa ASAP bwana amefanya kitu cha ajabu cha kushangaza kweli kweli. Sasa ASAP bwana ameruka uzio wa kutokea upande wa pili e, ki, kitu ambacho kimewashtusha watu, mashabiki, waandishi wa habari wakabaki wanashangaa huyu vipi na inakuwaje, lakini pia alikuwa amevalia kofia nyeusi, sweta ambalo lina kofia nyeusi, na alipotokea upande wa pili sasa kite kitendo cha kuvua ile kofia ambayo imeunganishwa na, uh, na sweta, watu wakawa wameelewa kwamba ni ASAP. Sasa alikuwa anakimbilia wapi, alikuwa anawai wapi, hatukuelewa, na muonekano ambao alikuwa nao ni tofauti na ambao aliingia nao hapo ndani kwenye hilo onyesho, kwenye huo ukumbi. Watu wakawa wanashangaa huyu anakimbilia wapi, shida ni nini? Umeona, ASAP Rocky ni baba wa mtoto mmoja ambaye sasa hivi anatarajia mtoto wa pili kutoka kwa bidada mwanamziki ambaye amekaa kimya kwa muda mrefu, Rihanna. Ehe, sasa wanakaribia kumpokea mtoto wao wa pili, lakini ndio hivyo bwana amefanya kitu cha kushangaza kwelikweli siku ya leo asubuhi kwenye hilo onyesho na na kama ambavyo tumeona ametokea na Rihanna akiwa na tumbo kubwa na walikuwa wanaonyesha mahaba hadharani kwelikweli jinsi gani wanavyopendana watu hao yes umetoka kusikiliza na kutazama Get Info ya SnTV endelea kutufuatilia